السيد المسيح في مرة جمع التلاميذ حواليه وسألهم وقال لهم من يقول الناس إني أنا؟ والحقيقة السؤال ده محير جدا لأنه طول عمرنا نعرف يعني إنه الشخص الواثق في نفسه ما يهموش قوي الناس تقول عليه إيه؟ فما بالك بالسيد المسيح يعني هو ليه كان بيسألهم كده؟ من يقول الناس إني أنا؟ كان مشغول يعرف من التلاميذ الناس تقول عليه إيه؟ بتهيألي كان عارف انه على مر الزمن هتفضل الناس تعجبها جدا تعاليمه يعجبها جدا رسالته يعجبها جدا كلامه لما يقول انه سمعتم انه قيل للقدماء عين بعين وسن بسن اما انا فاقول لكم احبوا اعداءكم باركوا لعنيكم باركوا احسنوا إلى الذين وأحسنوا إلى مبغضيكم وباركوا اللي بيسيئون إليكم قدموا كل ده هيعجبهم تعاليمه لما يقول سمعتم أنه قيل للقدماء لا تزني وأما أنا فأقول من نظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه كان عارف أنه على مر الزمن الناس هتنبهر بهذا الرجل الثوري اللي قلب كل الموازين واللي كلامه حلو قوي لكن رغم كل الاعجاب ده هيقفوا متحيرين جدا قدام الصليب هتفضل دي مشكله يمكن عشان كده سالهم النص التاني من السؤال اللي بالنسبه لي انا شخصيا حل المعضله انه لما قال لهم سيبكم من كل الكلام ده وقال لهم وانتم من تقولون أي حد يعرف السيد المسيح أو سمع عن السيد المسيح لازم يكون عارف أنا بالظبط بوصفه إزاي وبقول عليه إيه الله العالي تنازل هو ده مضمون ورسالة وإيماننا بالصليب